стенкаи се метра оина дора диван дора бачаҳо ана ки бо устолои чойхӯрак дар мезгарами худо хад ина бачао и ҳам бо калубел ҳам диван бо калушир бо таш диван мешавад янга авход кадестай пултамеҷиқа гудак гира када боша хош мебарад ина худаш ҷумодан мегирам хеле бо ҳазору садсумиа ҳамин рад ҳазор сад симия бо арзон мешава бо арзон мешава дусаду чил симия дусаду чил сум иккизу қирқ сум монда дусаду чил сум ин айёш бачаҳо подписатсия лайка фаромӯш накунед навад проценти мардум подписат накарда тамошокард истай хоҳиш мекунем якта якта подписатсия карда лайка бизанем бачаҳо иншоалло бо навораи нағз нағз мегирем ассалому алайкум бародарон азиз ина мебел гуфта будем мебела худо хоҳад сумка мекунем ина бозори ка шамсулло ана магазини ака абдуфатто инам мебело аст ина бачо ипараш танки гаровотӣ мерава эшпексатор савхоз москва ипараш синиф рай баница ина магазини акай абдухатов медорем бачо мебелоро тамошо мекунем ина бачо спани гарнитур будай спани гарнитур оина тумбочка дора чипаме дора диванаш хатиша бурда сагинач метлар чанд сомонаа ҳаштини мазор сомона ина бачо 8500 сомон. Ин ай шфанер чо чи детски ба тӯ мо? Ави детски ай. Чанд сомон шфанер? Ин 900 сомон бо арзон мешава. Арзон мешава. Агар сарва кадарашам дадарша? Ҳо, 900 сомон. Ана ба чо 900 сомон. Ана биё рафтем ку бо. Ин ай спални э чи ай стенка ай. Стенка? Стенка диван ойна дора. Хо. Ман сабира чи бетла э бетла сабира чам бетла. Аҳа. Ҳафтани мазор. Ҳафтани мазор сомон. Карочи стенка диван дора оина дора ҳафтоним ҳазор сомон комплект ина бачаҳо стенкаро тамошо кунед нархуша пурсида будед ина иам блоги детский шванечар ё детский шванечан и 850 сумака ваш 600 сум 600 сум дидану 200 ирач а ё хушо мебарад сабрат мекунад иш чиака ина шванеро ям ин нишон дадам ин аҷабо иш айсбо иш шанс мака стенка шамака диван дорад оина дорад бурдан сабиятш ҳамаш дар дуру мешад ҳафтаним ҳазор сомон ина бачо стенка диван дора оина хитона дидан оина дора хе кашак тортмача дора ҳафтаним ҳазор сомон қатӣ сабият карданаш буданаш ина бачо ҳафтаним ҳазор сомон тамошо кунед бо муомила дора ка ина бо иҷаш мешида оина поина ҳамаш дора қоидави мақсад ина размери чамба чанд бошад ина бачао размераш сеу бист бидай ина рафтем бо ина бо ина дед скишфаничалда иш час ма ина иш дига чи нарха иш дига нарха я мақсад адена адена исрхш адена нарха иш адена 750 сомони ина и 3 метра яка иш 3 метра иш час ма надорад диван оина дора бурдан сагира чанд машқасеш шашним азор шашним азор сумо диван оина дора ина бачо шашним азор сумо инҷа бо шфанерча дора ина кушок мушок карло бо чӣ мемонем бачо шашним азор сумо на ина иш чи ака иш д ҳазору дсад сма д ҳазору дсад сма и чи чӣ дора ҳеч надора шфанери чорарай шифанера чордара ина бачо толка шифанера ишамӯй мешава ина бачо ира сабрият кардара шихеле бад хула ду ҳазора ду ҳазор дусад панҷо сом ина сабрият карданаш дадараш бидай бачо ишифанера чихела испалния ина бачо вӣ мешава маҳкам мешава ишчанс майка чию чӣ дорад тумбочка дорад барои диван дорад диван дорад оина дорад оина дорад барда тумбочка дорад диван дорад оина дорад нӯҳлим ҳазор сомон қати сабиратш ина бачаҳо инҷа бо хеле ӯй мешавад хай дараша баракира хай сахт када монда релес ина бачаҳо нӯҳлим ҳазор мешидаги чанқа мешавад бадака бо муомила дорам инаи сафедиш чи ака нӯҳлим ҳазор сомон шифонерча дора оина калон дора тамбочка дора диван дора шифонер ана матрасои чихели дорем барои диван чанд сума матраса аделна аделна ҳазор сум ҳазор сум бо ҳаста карейскиш якни мале кадомаш сода яка карейскиш прежин дора мачалка ана и шифонер моном нахуб буда и чанд сума яка исфалина оинакаш дитта тамбичка дорад дивар ина иш оинаш буда болош тамбичка чанд сомай ин нани мазор аяқ чанд нани мазор сомай хушро бурдан сайбра чамаш дастаф каш катишя катишя ана иёш як ин жадам буда бо ин сафедо ин сафедо шам сфалия яка а диван дорад тамбичка дорад оинак дорад ин хизиш чанд сомай 8 нани мазор 8 нани мазор сомай хушро бачаҳо сафедак зур релес неая ҳатте сабед каданаш ана арзон арзонаш чандсима қимат қиматаш чандсима средниш чандсима ка арзон арзонаш ҳаста чанҷинимазураш кадом шай ай стенка стенка стенка ҳаракати диман дора оина дора тамом İş çalışmışam. İş anlar niye azar tamam. Divan oynar ama şaşır. Tımbıçka durum. Tımbıçka. Yok spalya. ишам ам нахай ишам о ишам спалня на тури сар диван шай гиро мешава дитта там лапша памшка дора о дитта там лапша дора тай диванш механизм хуч мешава хуч мешава у шанс ма яка ҳаму наҳони мазор наҳони мазор само и ам релес ни о релес сус ва шанс там памшо шанс памшо сус ана и парош чиқа боша ина ё ҳафтини мазора ина чор метрав даи бача калом дай ку ина чор метр ҳафтини мазора сон толка стенка холия стенка диван оина дора оинаш ҳамин бошам хулас ҳамин свет мешавад ҳам ҳат свет оина диван дора ҳафтини мазор сомон зуд қатӣ сафед карданаш бачо инам мебел ҳама чи аст коляска поляска чизе бошад бачо ина вақте туй мекунед ина магазин меоед худо хоҳад аяла харид карда мерем кадош ана арзон арзон шай бор бинем ака кадом сурат ака бина мешава кадом ша ака ҳами комплект ина бачо ҳами комплект дарда арзон арзонаш панҷи нима ҳазор сомон ина мерава сабир када мета гадруша гадруша ина диванаш ина стенкаш фанераша я ина и ойнаша ҳаҷни мазор сумо ина бачо арзон ҳана сос биё як калубело ина хелеш фанеро тамошо кунем вакаку гап задем чӣ хеле калубелова барои касе фарзанддор шава ина бачо фарзанддорам аст این ایشم اسپانیا. иша ایشم نه هنی مزور اینا دو تا تنبچکا اویناکش توری سر دیوانش کورجیا ایشم اینا. مکانیزم дита тумбичка ойна ина диван диванаш механизм ай آه механизм ака чиша роли бозӣ менам تاش مکانیزم پولنی دسپیا деспеа آه. ина бачо сол ина بقوات یا دو هفتو دار як ҳафтод آه и релес нестая и Не, мешава не. ина бачо ойнаашам дора ина ҳана и дескио чанд сома калуберо калуберо ҳар хела натам ина ми тахтагиш шуру будай тахтагиш ҳансад сома ҳансад сома ҳансад сома иш чи яка шашсад панҷоҳ сом иш чи ҳазор сома ина қатӣ паша хунаша ҳазор сома ина бачаҳо тамошо кардем нархоша мебел гуфтарда ина мебел магазин доромаде ҳама чизош аст нархош арзон бачо тамошо кунед дедски диван чанд боша ка ҳаштсад панҷо сом ина бачо и ҳам бо калубел ҳам диван бо калун шир бо таш диван мешавад ҳуй мешавад хела не ҳуй намешавад я мегири а я мегири бо диван меша а фаҳмо и карош диван меша болош калбер мешавад инам бачо иша он хеля и 1200 сума ӯ болош табо тумбучкам дорам 1200 сума сос ина бачо магазин тамоша карда мебин и мошин чанд сумоша мошин дуним ҳазор сумоно матаскило чи матаскил якним ҳазори наишай 1300 чанқа мегарда ба светия и шнахса сума азор сума азор сума иран калубела меҷи қадар қадар то да мезаниш чумуда мегирад сус дига падар модар дар конест гирякат <laughs> зур 1000 сумур иш 800 сумур пун дора бояд дуви амеҷи қиз меҷи. Иш чанс мака? Иш нексан сима ю шазор. Ина бачо, иш нексан сима ю шазор са вақти ки янга алхот кадестай, пул тамеҷи қа гудак гира када боша, хош мебара. Ина хидаш ҷумодан мегиран хеле. Байд байд мехонам. алла мега ина бачо аллаи электрони гам нест ина як калескаро тамоша кунем ака калескаро чӣ хела ина майдаш сар кунем ака калискалар арзон бола мана мебел дедлар мебелдан худо хоса симка кардик juda arzon sharoitlari zo'r mana mebellar tomosha qilinglar bolalar olib borib dastavka qilib собирать qilib berishadi mana ина бачо уже коляска мы дай коляска уже я тамошо мекини наркоша мекаме ина бачо чихе намо зарка уже 1000 100 ина бачо и де этажа диван чанс мака 1700 1700 сум сӯз. Ина бачо 1700 сомон дуй тажа. И короче 1200 сомон мешдагиш. Бардон меша. Бардон меша. Ина бачо каласкал тамош кун. Ама шарзон мешан. Чиз дидан ама шарзон. Чи чи. Ина бо جدیدی هستن یعنی 200 سومه یعنی 350 سومه یعنی 350 155 միանա։ Նա 450 սումա 7 500-ի ան։ 500 սումի ան։ Հա, ջան 500 սում და 1000 սում։ 5000 սումոնա։ Buna maçı hazır olsun Kalasko. Yine yok bu pansatsıma ama. İyi birlikçe Kalasko. O, birlikçe Kalasko pansatsıma. Yok dışarıda çilsimi ya. Dışarı çilsimi 240 somonda. Dışarı çilsim. Yine yok dışarıda yana. Dışarı somonu 2 somonda. Yine velasıydı 800 arzu meşava. İyi 800 arzu meşava. Valası detski ya. O. на бачо любой набор сейчас свет пет максат ина величо дец ки да бачо каче гулак шта бигира бачо шта фарзанд дошта бигира ина максат великов да шанс мая кожа да намуда ҳозира шада иша сай рамош ки расан 120 анака рамош ҳам 120 мо ина бо намуд рамаш ки бориктара 150 сум хулас рамаш тунга 150 сум хавшиш 120 сум бу арзон мешавад бу арзон мешавад ин хеле ҷанчҳо бошад ки дохил ҳар мекунад роҳат карда бозӣ мекунанд ина бачаҳо бо як магазини мебели ҳамон магазина бо и дим магазин шай тамошо мекунем бачаҳо ина любой шароит аст иш чанд сумак ина ишфанер будаи бо ина ишфанер чордара фирмаш бақувад 1700 то 1000 и ай чикали матлаш дага ака деспе ани деспе а 1700 сам ина бачо во арзон мешава иш чи ака стенка шашни мазора стенка диван ура ойна диван дора тамом ина стенка стенка се метра ойна дора диван дора шашни мазора шашни мазора шашни мазора ина бачо ина ҷабош фанери шуруб да спалния ҳо ё спалния ина иш чанд сома яка да ҳазор сомон иш бок шурбдае фанер дора оина дора диван дора амхела механизм иш фанер чи шашини мазор сомон олтиярми сомон азизлар оинаси бор шфанери бор дивани бор марҳамат ина дрынш кори игрушкаро пир кардан вон дагиа мақсад дарко боша игрушашам бигирем бирем иншоалла худованд фарзандта мегирем бозӣ мекунам ина бош фанери релес нимда ишчанс мака ишам комплект диҳай хоб ошка дора оина дора дивак худуш наҳани мазора инаш фанер тумбичка оина диван наҳани мазор сомон диваношу як ҳафтуди бахат фаҳмиш и матрасаш чӣ хелабад ака матрасаш пенопласа агар даркор боша алиш мекуна бо матраса мета хоб ина бо шифанера будай бачо бо ина бола ду тумбочка хоб ҳаштини мазор сомон хулас ҳаштини мазор сомон як оинаш фанер тумбочка беҳад хушуша мегирем мерем ба ҷо ина лубои ба қувватаи лубои навонуш наркубоша ҳаст меравад хушрояк сабират карда метия ина иш бо вавшем хушрубада иш дувоздаҳ ҳазор пеш пеш ба хело амияй иш туркия она болода оина шуда ина оинаш дита тумбочка инаи диванаш ина бачо ба қувват дувоздаҳ ҳазор сумо ина он якки мин сомон азизлар зӯр зӯр мебеллар бор экан ҷуда маъқул bo'ldi аҷоиб ина хеле тумбочкаам буда и детская Ин паставка. паставка телевизор аст. телевизор Чору панҷоҳ. 650 сомон бачо Инара. хаб айса мебоеде иш чанд мошака 4метрааякадиваноинадорахбҳаштним ҳазор сомона чор метра оина диван дора тимичкам дора тимичка надора истенка оина диван ҳаштним ҳазор сомон чор метра инавачо ишам везгарем насиб бошад иш чӣ хела иш ака ина дутта тумбочка дора бология дутта тумбочка оякш калонай хоб иш фанершай хоб диваниш қатиша диваниш туршаш кожнияй хоб ҳамиш як шастай хулас не ҳазор сомон мешава аммо ина бачаҳо шифанер дора дутта тумбочка дора оина дора диван дора диван болош кожинияй не ҳазор сомон ина ишра мезгардем бачаҳо мебели шуру ҳар як якдигараш фарқ мекунад светишам фарқ мекунад мақсад хишругишам намедонем кадомишам бигирӣ иша на ҳазор ишнаҳаним ҳазор сомон хулас хелиина латаги хушулкадагиаматрасаинина бачаҳо тамошо кунем ин шам ҳамухе ойнак чика дорад диван дорад ихтшай 85 000 тумон ин як кож на туриса поини пошам кож на туриса хулас болошам хели поинашам хели 85 000 тумон ина бачаҳо хулас хитом биён тамошо кунем бинем нархош беҳад арзона шурай мақсад касе зурӯш мераса касе зурӯш намераса бо шароиташ нағзаш ҳаст инаи бо шфанер шфанери хушрубудай оилатшон ги тумбочка оина до там дата тумбочка дора хачай диванша хоб нани мазора сабидаташ ҳам ҳамаш дадамаш ина бачон нани мазора само хушур лекин релесни инака азиза тамошо кила тоқуз ярми сомон ҷуда аҷоиб шифанерлари бор шифанер тумбочкаси бор оинаси бор дивана бор мана диванаам оқ пенопластик агар даркор боша бо чишам алиш мекунам ин иш бу ҳашим дига хирб дай бу иш бу сеу бисад рӯзиш хоб чанд сумаи ди такамбишка оина сеу бисда хидиш хоб диван дора ҳаштиним ҳазор сомон хулас ҳаштиним ҳазор сомон нормалли мебел мегири мерай қатӣ диванаш оинаш инаш бо гарнитурам дора ипарашам шфанер дорам хилай релесни ина бачао хуб мешава релесне замонави хулас бачаҳо инам хели гапхабаро бозори кай шамсулло бозори калхозобод мешава ноҳияи ҷалолиддин балхӣ магазини акаи фато рақамошна мемонем бачаҳо занг занен дастафка дора сабиратканӣ дора устод дора ҳама чи дора ака мебелои бистҳазора сиҳазораам боша зардастки немеёрад мақсад суратоша нишон метад чихели даркор бошад оварда метад сабит карда метад бачаҳо ина ҳама чи дора тамошо кунед саломат бошед бародарони азиз хуш омадем ба канали калхозобод тв бародарон 90 проценти одам подписатсия накарда тамошо кардаиста ҳамрам фаромӯш накунед подписатсия карданам лайкати чӣ накунед бачаҳо شیراز میرم سر چونخلا کم بگیریم بچه ها پتپیسه سر لایک فراموش نکنیم 90 پرسنت مردم پتپیسه نکرده تماشا کردیستای خوش میکنیم یک تایتا پتپیسه سر خاطر لایک بزنیم بچه ها انشالا با نوارای نغز نغز میگیریم بچه ها انا اکه با استالای چوی خلاک در مزگریم خدا خواهد انا عزیزلر این رزمیر شما چند دکه؟ رزمیرش پهمیش یک بیستای دروزیش دهن як биста д ҳамхела чанд сомон акаи и ҳафсад панҷо сомон бори лелабод ина ғавсиш дуним сантиметр аст ина по мош қатъи ҳамаш тайёр аст иш чанд сомон акаи дарозиш д ай паҳмиш як ай шашу панҷо ай шашсад панҷо сомон ина бачаҳо шашсад панҷо сомон бори лелабод майдакош чи майдатар шамдаи дуним метр аст и болоша барои меҳмонхона иш чанд сум яка ҳазор сомо бина бачао дувуним ба чанда и дувуним э, ба як биста бина бачао хонтахта арзон мешавад барои чойхӯракҳо мешитаги чанд мешавад ка то насада ишхушрубдалекин ана и майдош як а ина ба чой хала ку майдош як иҷаби иҷаби дранда са ё бисмилло ина бачо скелато ана бачо ина иҷаб пол бор буда и час мака и як ним дарозиша як паҳмиша и 400 ма бо арзон мешавад 24 сат сума бо арзон мешавад бо арзон мешавад ин аҷа бо ҳастак 80 ба якним 80 ба ба якним 380 бо арзон мешавад 80 ин аҷа ҳастак як 35 дарозӣ шави 80 паҳмиш иш 350 сумай 350 сум азизлар 350 сумон яна арзон болади чанд ба чанд 80 ба як 35 сагсанга 135 бӯя арзон бўлади мана телефон рақамларни қўямиз азизлар жуда ажоиб устоллар хом тахталар мана оёқларини керак бўлса қўйиб беришади ўрнатиб беришади ўша гавзани уч чарч мача ҳаштод ба як биста сесаду си сума сесаду си сума саксанга бир юз йигирма уч юзу ўттиз сомон нарх бўлади яна бу арзон қилиб беришади кадим размери ки дар пуш ушава заказ кунад се метра чор метра мо пайдо мекунем эти и гилиш баъд ҷазира мешавад намеравад не не не гили намеравад ина бачо раскаву рангу лак гафтонем марҳамат азизлар тамошокирлар ҷуда аҷоиб мебеллар бор экан агар усталои хелиам дар кор боша пластмасси комплект шаста чор устал дора хоб устолай чишхачи комплект ҳамаш як комплект устол чандсма ҳаштадсма ҳаштадсма аренда метен аренда чандсма арендаш як устол маслиҳат мекунембачоинастолсо дар кор бошам ҳаштадсм комплект якта устол чорта хеле шиштани устолча дорам همه چیزو تماشا کردیم همه چیزو هست اینا بچه ها بارا تپید کردن اواردگیان ثبیتت میکنن شما در بناور گیفته سوکه در دویم همه چیزو